Здравствуйте! Сегодня будем готовить чеченские галушки. Для теста нам понадобится мука, 2 яйца, соль, вода. Для соуса мясной бульон, чеснок, перец. Так как блюдо мусульманской кухни, мясо берем баранина, говядина, курица. В нашем случае 1 килограмм говяжьей вырезки. Замешиваем тесто. замешивали на теплой воде. Готовое тесто убираем в мешочек на 20-30 минут. Ставим вариться бульон.